Shinryu. Founded over 600 years ago, their lineage has survived turbulent times and remained an unbroken chain. Round 1 E aí, pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando nas casuais. Estou jogando com Zeku, que tem dupla personalidade. Ele fica novo, fica velho, e enfrentando aqui o Seth. Vou fazer aqui os golpes. Eu não sei muito assim dos golpes dele, mas vou tentar aqui fazer. O importante é ganhar. preciso ficar esperto para esse Seth. Ele tem. Ele tem um V-Skill que pode pegar um golpe seu. ficar dando isso aqui, roubando um pouquinho. Ah, não deixou. Ó, oh, deu um chorinho aqui. Eita, eu dei a farofa ali sozinho, desespero. Ah, fica falta um golpe. Ó, oh, deu outro chorinho. valeu. Round 2. Tá de longe aqui ganha então, personagem pra ficar com estilo. Olha. Eu não lembro direito os golpes desse Seth aí, ó. deu até bicicleta aí. É. Ele soltou o especial e caiu, mas que merda. Não! caiu bem na tela, gente. Coitado. Time marches on, and the world seeks a new warrior for a new age. As my journey takes me beyond Bushinryu, I have begun to seek a new style. Round one. Fight! Eita! Como pode, com um soquinho, tirar meu golpe? Eu, eu tô... Esse soquinho aí do Seth tira tudo? Como pode isso? She'll take Quieto que eu mandei meu bichinho de nada resolveu ali. Outra arma soltar, mas não dá em nada. Ah, tem que ter muita concentração aqui. Para com isso. Toma o meu golpe. Tá quieto, morre aí. Round 2. Fight! Nope. Como assim? De novo? Eu tô aqui tomando espaço pra ver o que, que eu faço. De novo com essa, com essa mãozinha? Olha, como pode isso? Eita! De novo. Mano, a sua feia. Eu venci a de tudo aqui, ó. Senão eu vou acabar morrendo. Difícil, forte. A Quem gosta de jogar com Ziku, dê dicas aqui, por favor, pra gente saber, né, como que faz. Quem gosta de enfrentar esse Seth, comente também. Toma, farofa! <laughs> Caí! Pra quem sabe jogar. Ó, oh, que isso? Ficar quieto. You win. Ah, eu ganhei. Round one. Fight. Meu, é difícil. O importante é ter paciência e tentar aqui. Não cair tá no mesmo. aqui dando esse golpe que tá dando certo. E pro outro lado. Olha, ele tá não deu certo. Vá pra lá. Como assim com esse soquinho de novo? coisa, né? Deu certo. Nossa, como é difícil. Dano Shoryuki. Vai pra lá. <laughs> Ai. Isso, erra bem. Vai! You win! While I'm still deep in thought, I should probably decide a name for my new fighting style. Shinbu Shinryu. No, oh, no. In today's global age, we should consider an English name. How about slashers? Haja Bushinryu. Slayers! Toraburyu. Striders. Goma Fushin Seburyu. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, dar o like. E é isso aí. Tchau!